Мамо, мамо, мам, я убитий. В Ірпіні, в бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і милинку в садку хорошу. Хату би з тобою не рядив на Великдень, але вже не зможу. Жаль додому привезти не встиг дівчину свою, <laughs> на тебе схожу, щоб онуків мала ти малих, ти пробач, пробач, але тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої, я лежу в краєчку на сторожі. Якщо вийде, мама, то приїдь, бо до тебе я уже не зможу.